Hello, welcome back. My name is Ran Kananshin and welcome back to Proctor PH. So, kung isang araw ay nagpasuyo kay noob na gumawa ng puno. Yes, ito puno. Kasi ang ganda ng puno niyan. So, ginawa sa shop ko. So, sobrang ganda. Tapos, ito, ginawa ko siya pang picnic. Yan. Diba? Tapos, ito rin, ginawa ni noob yung house. Tapos yun, gagawa tayo ngayon ng bee farm. Yes, bee farm. Gagawa tayo ng farm for the first time. <laughs> Yan, gagawa tayo dito. Wait lang. So, tulog muna tayo. Baka may... Let, let me sleep. Sleep. Oh my gosh, kagagabi na. Wala man lang ako. Palabal-labal sa kanila. Yan, okay. So, kaya, kaya, kaya, Mm hmm. hmm. So, yun. Gagawa tayo ng beef farm na katulad ng shop ko doon sa Shopfield District. Yes, tawid lang mo. So, yun. Mm -hmm. uh, So, medyo, yan, boring na naman. <laughs> yeah, ito magta-time slot tayo. Wait lang, saan na ba tayo? Hmm. Yes, kukuha tayo ng hmm, libs. Kasi mas type ko yung libs ng jungle kasi meron siyang um, texture. Yes, texture. Kasi doon sa mga oak leaf. So, yan. Um, magka-line swap ulit tayo. Tanong ko to. Ano na mga sapling? <laughs> Ang damot naman yun. So, yun. Uh, magpa-time slot muna tayo. Or montage. Ha? So, ay, yun. Oh my gosh. Kala ko wala. Hirap <laughs> kasi kumuha eh. Ng sapling. So, yun. Mag-montage muna tayo at pabalikan ko kayo ulit kuha lang ng mga materyales. Mm-hmm. Yan, guys. Dito muna tayo sa ating um, shopping district. Uh, inayos ko muna to sa bilik. <laughs> oh! Oh, hi! Kaya let's fix this. Ah, wala akong wala akong dirt. Oops. Oh, horse nap. Whee! Horse nap, horse. Horse nap. <laughs> Pangalawang horse nap ko na sa season na to. <laughs> Yung unang horse nap ko ay... Wait lang, makakatara kaya dito? Wait, asan na ba siya? Ah, one, two, three. Three? Three blocks. Kaya ba niya? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, asa na siya? Where are you, noob? Sakit pala dito. Yeah. Yay! Dito ko siya. Nahanap niya ako. Noob! Hmm, parang nasa taas pa rin yung kay kay Nay. Yes. Naka 4 blocks ata siya. Yeah, yeah, yeah, yeah. 4 blocks yun. <laughs> yeah. <laughs> Hello. <laughs> Huh? Siguro. Pero 3 blocks lang kanina eh. Bye-bye. <laughs> Horse na, puli! <laughs> horse na, horse na. <laughs> Horse snap, this is horse snap, this is horse snap. Yeah, ay, okay lang. ano ba yan? <gasps> What? Hey. Hindi ko pala ako binibigyan ng kabayo, Binay. Sabi niya, bibigyan niya daw ako. Oh, yeah, nag-check ako ng ano, Discord, wala. <laughs> yeah. Hello. <laughs> ako ay may kabayo. Hindi ko sasabihin kung kanina to. Hi, Kitty Kitty. Ah, ito pa ba sila sa Discord? Wala. ano <laughs> si Noob? Where are you, Noob? In. Noob! Noob! Noob, Noob, Noob. Hi! Yung Hershey mo, nandito na. Hershey mo, Hershey mo. Percy! Inikutan <laughs> din niya ako. <laughs> ah, gusto ko ng kabayo. Pili niya ako kabayo. Saan na siya? Ah, bili ko na. Baka mapikon. <laughs> Harsh mo, harsh mo. Harsh mo parents mo. Joke lang. Sa akin na lang to. Bye-bye. <laughs> so, yan. <laughs> Bumalik na ako sa paggawa ng Lee House. Pagkatapos manggulo doon sa shopping district. <laughs> so, yun. Nag-read ako. Ah, uh, kanina? Yes, kanina ng neto ng sun ay ito yung sun para sa glass para sa ating beehive and to ah masyadong mahaba ulit to so baka ikat ko na lang so yan uh, wait lang na And, tadan! Tapos na ang ating B farm. Yes, tapos na. So, tara. Ituturo ko kayo. <laughs> so, so, lang siyang tinayo. Kasi sobrang simple lang niya. So, yan. Tara. Pasok tayo sa aking B farm. So, yun. Yan, yan, yan, yan. So, ayan. Beehive. Nagawa na ako ng beehive. And then, yung mga tirang ano, tirang sand or glass, ginawa ko ng bottle para makagawa na ako ng honey bottle. Oops. Nalagay natin dito. <laughs> Sa secret highlight. So, yan. Natapos ulit ang ating napakaikling episode. So, ayun. Salamat sa pang panonood at pagsubaybay sa aking nilalabas na episode. Kahit late na. Yeah, sobrang late na. Kasi magsi-season 2 na kami. So, kaya nagigirid ako ngayon. Sana naman nag-enjoy kayo. At huwag kalimutan mag-comment, like, <laughs> Hmm, i-share nyo na rin kung gusto nyo. At kung akala sa inyo. So, kung nag-enjoy kayo, kahit sobrang ikli at ewan ko ba kung may buhay ba itong ginagawa ko. So, ayun. Thank you for watching. bye